नमस्कार या पाठात पीएचपी अपलोड स्क्रिप्ट बनवण्याविषयी जाणून घेऊ हे अपलोड डॉट पीएचपी फाईलमध्ये लिहित आहोत हे जरा ऍडव्हान्स्ड असेल आपण इंडेक्स डॉट पीएचपी वापरू युजरला फाईल सबमिट करण्यासाठी फॉर्म देऊ त्यासाठी एचटीएमएल कोड वापरू अपलोड डॉट पीएचपी मध्ये ही फाईल प्रोसेस करू फाईलची माहिती जसे की name type size temporary stored name आणि एरर मेसेजेस मिळू आपण एरर मेसेजेस द्वारे एरर तपासू शकतो फाईल प्रोसेस करू ती वेब वर विशिष्ट डिरेक्टरीमध्ये सेव्ह करू पाठाच्या दुसऱ्या भागात मी विशिष्ट फाईल टाईप कसे तपासायचे हे सांगेन म्हणजे तुम्हाला ती सुरक्षित ठेवता येईल फाईल साईज कसा चेक करायचा ते शिकू म्हणजे तुम्हाला किमान किंवा कमाल फाईल देता येईल मी अपलोडेड हा फोल्डर बनवून त्यात इंडेक्स आणि अपलोड डॉट पीएचपी फाईल्स बनवल्या आहेत अपलोडेड फाईल्स येथे संचित केल्या जातील अपलोडेड फाईल्स सुरुवातीला ह्या फोल्डरमध्ये न जाता वेब सर्व्हरवरील टेम्पररी एरियामध्ये जातात एचटीएमएल साठी फॉर्म बनवणे गरजेचे आहे त्यासाठी फॉर्म ऍक्शन आहे आपल्याकडे अपलोड डॉट पीएचपी ही स्पेसिफिक ऍक्शन आहे येथे ही फाईल बनवली आहे आपण पोस्ट ही मेथड सेट केली आहे हे गेट व्हेरिएबल मध्ये संचित करण्याची गरज नाही कारण वेबसाईटवर पाठवला जाणारा बायनरी डेटा सुरक्षिततेसाठी आपल्याला युजरला दाखवायचा नाही तसेच गेट ला शंभर अक्षरांची मर्यादा आहे शंभर अक्षरांची फाईल फारच छोटी होईल आपल्याकडे आणखी एक पॅरामीटर आहे ज्याबद्दल पूर्वी ऐकले नसेल ते म्हणजे एंक टाईप एन्कोडिंग टाईप म्हणजेच हे कसे एन्कोड करणार आहोत टाईप करा multipart forward slash form data थोडक्यात हा फॉर्म डेटा स्वरूपात सबमिट करू बायनरी डेटा म्हणजेच शून्य आणि एक ज्याबद्दल मी आधीच सांगितले आहे ठीक आहे आपल्याला टाईप मिळाला ज्यात हे एन्कोड करायचे आहे येथे फॉर्म संपवणार आहोत फाईलसाठी इनपुटच्या स्वरूपात काही एलिमेंट्सची गरज आहे हा टाईप म्हणून फाईल सेट करू आणि माय फाईल असे नाव देऊ नंतर पॅराग्राफ ब्रेक दिल्यावर सबमिट बटणाची गरज आहे हे कसे दिसते पाहू हे बंद करू फाईल अपलोड वर क्लिक करा काहीतरी चुकले इनपुट मध्ये दोन वेळा यू हे अक्षर टाईप केले होते मागे जाऊ आपल्याला इनपुट मिळाले आहे येथे ब्राउज करू शकतो येथे काही फाइल्स बघू शकतो ज्या आपण अपलोड करू शकतो आता हे आपल्यासाठी अधिक सोपे बनवू येथे अपलोड अ फाईल लिहून रिफ्रेश करा हे पेज चांगले दिसत आहे हेडर मिळाले आणि अपलोड करायची फाईल येथे मिळू शकते गरज वाटल्यास येथे नाव टाईपही करू शकतो तसेच अपलोड बटणाद्वारे अपलोड डॉट पीएचपी सबमिट होईल फॉर्मद्वारे सबमिट केलेली फाईल प्रोसेस करण्याची पद्धत अपलोड डॉट पीएचपी मध्ये लिहावी लागेल ही पद्धत म्हणजे डॉलर अंडरस्कोर फाईल्सचा वापर खरे तर हे बरोबर नाही हे बरोबर नाही हे सांगणारे उदाहरण मी एको करून सांगू शकते अपलोड वर क्लिक केल्यावर अरे असे आउटपुट मिळेल कारण हा अरे आहे आता हा मल्टी डायमेन्शनल अरे असल्यामुळे कंसाच्या पहिल्या मध्ये अपलोडेड फाईलचे नाव लिहू आणि जेथून ती आली त्या इनपुट बॉक्सचे नाव येथे आहे माय फाईल येथे माय फाईल वापरू आणि दुसऱ्या कंसात आपण अनेक गोष्टी लिहू शकतो सर्वात सोपी गोष्ट म्हणजे फाईलचे नाव अपलोड फॉर्म वर परत जाऊन इंट्रो डॉट एव्हीआय निवडा ती येथे दिसत आहे अपलोड वर क्लिक करा पुढील पेजवर इंट्रो डॉट एव्हीआय दिसेल लक्षात ठेवा हे अपलोड डॉट पीएचपी मध्ये आहे ठीक आहे हे मध्ये सेव्ह करू पुढे आपण फाईलचा प्रकार बघणार आहोत ते येथे लिहू डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स आणि माय नेम हा रेफरन्स वापरणार आहोत येथे आत टाइप असणार आहे हे बघता येण्यासाठी एको करू रिफ्रेश करून रिसेंड करा येथे माय फाईल असायला हवे पुन्हा रिसेंड करा व्हिडिओ स्लॅश आय हे आउटपुट दिसेल हे तुम्ही HTML मध्ये पाहिले असेल उदाहरणार्थ image स्लॅश जी किंवा इमेज स्लॅश पॅग image slash P video slash I आणि video स्लॅश mpeg किंवा इतर फॉरमॅट असू शकतात आपण बघू शकतो ही एक avi फाईल आहे हे टाइप मध्ये मिळाले आहे हे सर्व टाइप ह्या व्हेरिएबल मध्ये संचित करू पुढे साइज बद्दल जाणून घेऊ वेळ वाचवण्यासाठी हा कोड खाली कॉपी पेस्ट करू टाइपच्या जागी साइज लिहून एको करू सबमिट केलेल्या फाईलची ई e प्रॉपर्टी मिळवणे असे सोपे आहे पेज रिफ्रेश करा रिसेंट वर क्लिक केल्यावर फाईलचा साइज दिसेल ही संख्या राउंड ऑफ केल्यास अंदाजे मिलियन येते 1 मिलियन बाइट्स मिलियन बाइट्स म्हणजे 1 मेगाबाईट असते माय चा आकार 1 मेगाबाईट आहे म्हणजे येथे मिलियन बाईट्स म्हणजेच मेगाबाईट डेटा मिळाला आहे आता हे व्हेरिएबल मध्ये सेव्ह करू पुढचे महत्त्वाचे आहे टेम्परेरी नेम हे थोडे वेगळ्या पद्धतीने लिहिले जाते टीएमपी जे टेम्प चे संक्षिप्त रूप आहे अंडरस्कोर आणि नेम हे एक डिरेक्टरी देते आपण फाईलसाठी फोल्डर निवडेपर्यंत ती ह्यामध्ये तात्पुरती संचित होते पेज रिफ्रेश करा रिसेंट क्लिक करा ती एक्झॅम्प मध्ये संचित झाली कारण आपण हे ऍप्लिकेशन वापरत आहोत अपाचे वापरत असल्यास स्वतः पीएचपीत संचित होईल येथे अपाचे आणि त्याच्या पुढे टेम्पररी फाइल नेम असेल हे रॅन्डमली जनरेटेड नाव आहे ज्याचे एक्सटेन्शन टीएमपी आहे परंतु हे आत्ता निरुपयोगी आहे हे टेम्प मध्ये संचित करू टेम्प हे संक्षिप्त नाव देऊ आणि शेवटचे एरर हे जर सर्व ठीक असेल तर हे शून्य एको करेल पुन्हा कॉपी पेस्ट आणि येथे एरर असे लिहा शून्य हे आउटपुट मिळाले पाहिजे कारण सर्व योग्य लिहिलेले आहे आणि ही व्हॅल्यू कधीच नेगेटिव्ह असणार नाही शून्यपेक्षा जास्त असल्यास हे एरर कोड दर्शवते म्हणजेच येथे एरर आहे आता हे एरर मध्ये संचित करणार आहोत आतासाठी एवढेच दुसऱ्या भागात फाईल टेम्पररी स्टोरेज एरिया मधून दिलेल्या जागी कशी अपलोड करायची ते बघू तिथे एरर्स